pagi pada malam hari Terdengar renyah dari suasana kota Betapa riang nada jam dinding berdentang Seiring kokok kayang jantan yang berdendang tajammu tersimpan di kabut dan mengisyaratkan hari menjelang larut subuh sehabis dan demi pada rongga berseri bising yang kerap datang mengganggu Terjurah segalanya datang untuk menggoda Sekiranya ku tak pernah menghiraukannya Paruh ayam jantan tak setajam tajinya tajammu tersimpan di kamu dan mengisyaratkan hari menjelang larut subuh sedangkan Sehabis ku dandani Pada rongga berseri Sehabis ku dandani Pada rongga berseri